Mas será que você já viu o que acontece quando duvidam de Vinícius Júnior? Do Pio girou bonito. Vai embora Vinícius. Tocou de lado. Foi do impedimento ali do brasileiro. Já parava pegando o impedimento do Vinícius. Ele ficou sentindo ali, hein? Na dividida com o Bartra. Espaço para o Real Madrid. Embora o Real também não tenha perigo em muitas ocasiões. Calma, calma, calma. Contra... Calma, Vinícius jogo vai pegar fogo. Olha, o Betis, ele ganhou do Barcelona dentro do Camp Nou, hein? E no segundo tempo vimos desde... Yeah, the simple dummy from Vinicius. The former, really, Benzema is superstar numbers, but he... Sancho looking to drop this ball in behind for Vinicius Junior. offsides, otherwise Barcelona would have got the three points and would have taken it into the top four as it is. They are six at the moment. First one to the from Real Madrid, Benzema around the corner, Vinicius Junior Real Madrid on the break. It's pretty similar to the game in the league earlier on in the campaign. Vinicius Junior, is he going to make them pay this time? Yes, he does! On the mark again, the young Brazilian who is lighting up the season for Real Madrid. They keep making the mistake of letting Real break in behind them and have paid the lead by a goal to nil. Vinicius Junior with his 15th Pois é, muitos dizem que Vinícius Júnior hoje é o melhor brasileiro em atividade disparado. Será que é mesmo? Vinícius Júnior, need to pass the ball. Those youngsters. This is Changed the game again in an instant. Mendy slightly overran it. There's that pace again. Ralho. Good just E olha essa finta que Vinícius Júnior acabou fazendo no meio do jogo. Oh, isso! Que finta do Vinícius para cima do Rochina! Rochina está procurando o Vinícius até agora. brigando pela bola. Vinícius Júnior, que jogada do Vinícius, sensacional! Olha o lance. Modric, Vini, Vini, Vinicius gets away from Piquet. Look at the difference in pace. Vinicius. Giving homage to those that did so well. Lovely ball over the top for Vinicius Junior. Turns it onto the left foot. Still Vinicius. Making the run instead. Cruz puts it through the middle to Vinicius. Vinicius. Vinicius. Taking on both Piquet and Longley. Vinicius. Vinicius. Oh. Oh. E aí, na sua opinião, Vinícius Júnior merece ser mais amado pelos brasileiros? Porque sabemos que até hoje tem muita gente chamando ele de Negueba. Que doideira, né? Deixe a sua opinião aí nos comentários.